απόφασης του, της Μεγάλης Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας ε, της ε, αλλαγής της εξωτερικής πολιτικής μετά την αλλαγή διακυβέρνησης της ΗΠΑ και το νέο πλαίσιο της ε, ε πολιετούς ε, Ατλαντικής Συμμαχίας όπου πλέον βλέπουμε από την πλευρά των ΗΠΑ μια αλλαγή ε, στάσης Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να, διαχειριστούν, ε, να τις διαχειριστεί η Ευρώπη με αποφασιστικότητα. Αν συνεχίσει στην ίδια πορεία, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να παράγει περισσότερες εσωτερικές κρίσεις από όσες μπορεί να καταναλώσει. Και δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται με προγράμματα λιτότητας που εξοντώνουν τους λαούς και του θέτουν σε πλήρη συναισθηματική αντίθεση με τις ηγεσίε τους και με την Ευρώπη ως έννοια και ως όραμα, δεν μπορεί να συνεχίσει με λιγότερη ελεγγύη, δεν μπορεί να συνεχίσει με λιγότερη δημοκρατία. Να αποφασίζουν κάποια εξωθεσμικά όργανα σε κλειστές πόρτες των μέλλον των λαών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σύνοδος της Ρώμης είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία προκειμένου να υπάρξει ένας επαναπροσδιορισμός και μια αλλαγή πορείας. Ωστόσο, δεν είμαι αισιόδοξο ότι αυτό μπορεί να συμβεί άμεσα. Βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμε εκλογικέ αναμετρήσει στην Ευρώπη που θα καθορίσουν την πορεία τη. Και νομίζω ότι αυτέ οι εξελίξει και οι προκλήσει τι οποίε περιέγραψα μπορεί να είναι είτε αφορμή για μια νέα πορεία, να αναλάβει με αυτοπεποίθηση η Ευρώπη το ρόλο της στο διεθνές στερέωμα και να διατηρήσει την ενότητά της, είτε όμως σαν ε, δεν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα των στιγμών και αν δεν υπάρξει αλλαγή πορείας πολιτικής ε, ατζέντα, μπορεί να βρεθεί και μπροστά σε πολύ κρίσιμα διλήμματα το επόμενο διάστημα. Είχαμε επίσης την ευκαιρία συζητώντας για τις ε, διεθνείς προκλήσεις να κουβεντιάσουμε για την ανάγκη να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο τόσο σε ό,τι αφορά την ε, διαχείριση των προσφυγικών ροών όσο όμως και σε ό,τι αφορά τα θέματα της ασφάλειας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στα ζητήματα της ασφάλειας. Θέλω τέλος με την ευκαιρία να επισημάνω κάτι το οποίο επεσήμανα και στη Σύνοδο, αλλά και στις κατηδίας συναντήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια αυξημένη προκλητικότητα και στρατιωτική δραστηριότητα στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλω να δώσω ένα σαφές μήνυμα αυτό ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου που παραβιάζεται από την άλλη πλευρά. Και ας μην ξεχνάμε, τα ελληνικά σύνορα είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα. Θέλω λοιπόν να είμαι σαφής. Γκρίζε ζώνες στο Αιγαίο δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι η σταθερή αποφασιστικότητα της Ελλάδας να υπερασπιστεί το ευρωπαϊκό, το διεθνέ δίκαιο και τα κυριαρχικά τη δικαιώματα, καθώ επίση και η αποφασιστικότητά τη να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία όλα τα προβλήματα που προκύπτουν, ποντάροντας πάντα στο διάλογο, στη συνεργασία και όχι σε κινήσεις εντυπωσιασμού. Εκεί θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε, έχοντας την πεποίθηση ότι το μήνυμα αυτό θα ληφθεί και από την άλλη πλευρά.